mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik. Mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik. Mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik. Mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik. Mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik. Mindig felvidít. Ha vele vagyok, minden gondom eltűnik.